मेरा अर्ज़ है कि हमें सड़क की बहुत प्रॉब्लम है कोई बीमार होता है हमें वो उठा के ले जाना पड़ता है मेरा ये गवर्नमेंट को अर्ज़ है कि हमें सड़क होनी चाहिए और पानी की बहुत मजबूरी है हमें उन्नीस सौ में पाइप यहाँ डाले गए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं अब पानी हमें नहीं है हम गंदा पानी पी रहे हैं ये जिजबल त्राल लाम का इलाका है जहाँ पे अभी भी मरकज़ी सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएमजीएसवाई नहीं पहुँचा है यहाँ लोग अभी भी सड़क के लिए तरस रहे हैं पहले भी इस सड़क की एक सर्वे हुई थी उन्होंने बोला कि हम जल्दी दो महीने के अंदर अंदर काम लगाएंगे लेकिन आज चार साल हो गया इस सड़क का काम नहीं लगाया गया मेहरबानी करके हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इस सड़क को जल्द अज जल्द हाथ में लिया जाए ताकि ये कम से कम 200 चूल्हे हैं तकरीबन तो उनको इससे आसाइश हो हमें लगभग पाँच किलोमीटर स्कूल तक पैदल जाना पड़ता है मैं गुजर बस्ती जिसबाल में रहता हूँ बहुत दूर है यहाँ लाम से साढ़े तीन किलोमीटर दूर है मेरी गवर्नमेंट से इल्जा है कि यहाँ हमें सड़क होने चाहिए और मेरी बहनें और बाकी भी वहाँ लड़कियाँ हैं वो वो घर से जब निकलती बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं पहुँच सकते اَسہِ حظ اَسہِ اوس یَتھ پٔتمہِ لَٹہِ حظ یہِ حظ یہِ آر اینٛڈ بی والیو حظ کوٚرمُت دِژمٕژ ایشورَنٕس أسۍ دِمو تۄہہِ یَتھ کٔدٕل اَکھ حظ تہٕ تَتھ چھِ سٔروے تہِ تِمو کٔرمٕژ حظ مگر تاحال چھِنہٕ اَسہِ وٕنیُک تام وٕنیُک تام اَسہِ کٕہٕنۍ پَتہ تَمِچ تَتھ کیٛاہ گٔیو پَتہٕ تہٕ کیٛاہ یہِ ہَسا یہِ تَمِکۍ رِپوٹٕس کٕہٕنۍ چھَنہٕ پَتہ मैं हूँ जाहिद मकबूल कश्मीर अनहर्ड के लिए जवाहरपुरा त्राल से